Привет! Продолжаю сегодня рассказывать закулискины истории на балкончике. Итак, сегодня я познакомлю вас с творчеством замечательного писателя Александры Артемовой. Она написала замечательное произведение под названием «Сказки старого лиса». Ну, это сказки, да, ну как вы поняли. Честно говоря, их бы мог, конечно, рассказать и сам Лис. Но, понимаете, э, честно говоря, он эм, застрял сейчас на карантине в польских лесах и попросил меня э, прочитать вот его, собственно, рукописный вариант. Я думаю, вы не против, да, если я озвучу эту историю. Итак, сказки старого лиса. Каждый вечер маленькие лисятки приходили в гости в дом дедушки Лиса. Многие из малышей приходили с дедушки внуками. Некоторые были просто соседскими ребятами. Но все, все до одного звали его дедушка. В доме всегда горел камин, пахло травами, а дедушка каждый раз рассказывал детям разные сказки. Итак, первая сказка. Заяц сладкоежка. <laughs> Жил в лесу один зайчонок. И до того он любил конфеты, что и совсем перестал есть морковку. И так это надоело зайчьему животику, что тот взял и заговорил. «Хочу, — говорит, — морковку!» — сказал ему животик. «Ой!» — сказал зайчонок и подпрыгнул от неожиданности. «Хочу, — говорит, — капустку!» — снова сказал животик. «Ай!» И снова от удивления подскочил зайчонок и стал он с тех пор говорящим. Да не зайчонок, не зайчонок, животик его. Подойдет зайчонок к маме, чтоб конфет попросить. А животик ему кричит, громче него кричит. «Хочу супчика!» И мама радостно накладывает тарелочку супа. А бывает и так, что играет он, ну, с друзьями в мячик а животик как загласит. Хочу капустку! Да. А друзья удивляются. Ну, мы же только что начали играть, а ты да-да-да-да-да-да-да. Но попробуй потом докажи им, что, что это живот сказал. Эх. А однажды вообще зайцу пришлось из-за своего живота краснеть. Идет он по дорожке видит, видит на скамеечке, сидит э, знакомая зайчишка, зайчишка, красавица. Ну и задумчиво грызет морковку. Наш зайчик очень долго стеснялся, конечно, но... Но все равно набрался смелости и сказал... Привет. Перелесни, пожалуйста, рукопись. Сейчас. Так, э, рукопись. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. О! Привет, говорит он ей. А она ему. Привет. Улыбнулась ему в ответ. Зайчик от счастья весь прям вот, вот расцвел, как вот эти вот цветочки. Угу. Хочу морковку! Пронзительно запищал его животик. А нахал! Сказала зайчишка и ушла. Эх, и так грустно стало зайчонку, что он сказал. Ну, ну что же? Ну, ну вот что же мне теперь с тобой делать, а? Вот я люблю конфеты, а ты любишь морковку. И ты мне вечно все портишь. Вот давай договоримся, ответил животик. Ты меня кормишь полезной едой, а после еды кушаешь конфетку но только всего одну, потому что много вредно. Ой, Хе <laughs> -хе. давай, но, но тогда ты перестанешь болтать без умолку и станешь неговорящим, как раньше, хорошо? Согласен? Буль, буль, буль, буль. Ой, это кто? Это твой животик. Это животик зайчонка. <laughs> Он так согласно заурчал. И стали они с тех пор жить дружно. Вот видите как, очень важно уметь договариваться. Особенно со своим животиком. Ой, ну я-то ем только полезную еду всякую. Да. Ну что, до новых встреч. Пока.